بائیس مجلس ہماری موت بھی بنتی ہے بائیس مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں ہم اہل عشق کا رشت ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے ہم اہل عشق کا رستہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں یہ زبان یہ زبان کاٹ دو یہ جسم و جاں کاٹ دو یہ زبان کاٹ دو یہ جسم و جاں کاٹ دو مدت مدت مرتضا کی سزا دو مجھے مدت اہل بیت کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی پہ چڑھا دو مجھے چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میرا سر کاٹ دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو میرا سارا بدن کاٹ دو آگ روشن کرو آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں ایک دو دن نہیں صبح ہے میشر تلک ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی کی صدا آتی رہے گی یا علی یا علی کی صدا آئے گی یا علی اللہم صلی اللہ محمد اللہ